Body rock is the left. Body rock is the left. Body rock is the left. Body rock is the left. zırla Vay vay zırla Vay vay zırla Vay vay zırla Vay vay zırla Vay vay zırla Vay vay zırla Vay vay zırla Vay vay zırla Vay vay zırla Vay vay zırla Vay vay zırla